Dyma Sera a'i merch Hannah. Mae ei gŵr Dave wedi bod yn ei rheoli drwy fodaeth. Y rhiofnus i fynd adref dechreuodd gysgu ar lawr ei ffrindiau. Aeth yn anodd. Doedd dim mwy o opsiynau ganddi. Ond beth bethau hi wedi cael help yn gynt? Pan welodd Sera nad oedd hi'n gallu mynd adref, cysylltodd â Shelter Cymru i gael cymorth a chyngor. Mae llawer o lwybrau i trefedd. Dyw hi byth yn rhy gynnar i gael help. Cysylltwch â Shelter Cymru heddiw.